Bonjour, je suis Julien Mester et je suis le PDG de Microsimage, dont Micros Animation fait partie. SpongeBob est arrivé à Micros Animation comme le second long métrage avec Paramount. Le premier, c'était Sherlock Gnome qu'on avait fait à Paris et à Londres. Et donc, à la suite de Sherlock Gnome, on a eu l'occasion de pitcher et de gagner euh, SpongeBob qu'on a fabriqué entièrement à Montréal c'est aussi une collaboration de longue date avec Mireille Soria, qui est la présidente actuelle de Paramount Animation. On sait que c'est un personnage qui est attendu par les fans à chaque fois qu'il y a un film sur lui, donc qu'on puisse nous être euh, euh, avoir l'opportunité de, de, le porter à l'écran en 3D pour la première fois, c'était pour nous hyper excitant et une source de grande motivation. Et ça fait partie du savoir-faire de Micros Animation qui, depuis déjà maintenant un moment, c'est fait fort de transformer des personnages 2D en personnages 3D euh, en gardant leur personnalité et donc euh, en gardant les fans avec nous euh, à la fin. When you have such a challenge of trying to do something like SpongeBob, where there is millions of fans just looking out for what you're going to do with their favorite character, it, it can be uh, a lot of pressure. But, but the truth is, like, I think we were successful because our artists were as much fans as the fan base was. Uh, and they were really looking into what's how to, to, transform it to make it even funnier, even more crazy than what it ever been uh, doing this film. And I think that's, that comes down to the passion we have for this uh, SpongeBob uh, universe and uh, the love for animation we all share at Micros. Le défi a vraiment été relevé pour moi. Euh, la grande majorité des fans se sont retrouvés dans le film, dans tous les commentaires qu'on a pu trouver Euh, sur euh, les réseaux sociaux et autres. Euh, et ça, bah, c'est à chaque fois la première récompense. Et puis le, film a été hyper bien accueilli aussi par toute la communauté de l'anime et plus largement par le public. Donc c'est quand même les premiers signes sur lesquels on voit si on a réussi son pari ou pas. Et là, pour le coup, je crois que c'est le cas. Euh, ça a été même jusqu'à des commentaires image par image sur euh, des détails euh, vraiment techniques que seuls des vrais fans d'anime arrivent normalement à repérer. Donc on voit bien qu'il y a eu un engouement autour de, du passage de SpongeBob en image de synthèse et tout en à nouveau gardant son identité. Les retours qu'on a eu globalement des gens qui sont SpongeBob maniaques, c'est que, que le film est cool. Donc bah, déjà ça, pour moi, ça veut dire que le défi est relevé. Euh, et, globalement, quand on regarde les images, même entre nous, entre Microsiens, euh, on est assez fiers de ce qu'on a fait quand même. Donc, euh, je pense que ça veut dire qu'on a réussi. My best memory of the project is probably when the first teaser came out. Um, we had worked really hard to meet the deadlines, and it was super exciting to finally see the project come to life with the final images. And we received lots of enthusiastic reactions, and friends wrote us saying that it looked amazing and they couldn't wait to see the movie. And it really felt like we had achieved something special one thing that I really like is like this movie is really a, a family movie, and uh, this is what is heart of the TV show. Uh, it's uh, for the kids, but also for parents. And uh, I think it really works well in this way. Il y a évidemment le Covid qui est arrivé au milieu de la production et il a fallu qu'on s'adapte et qu'on puisse produire euh, SpongeBob en plein Covid euh, tout en gardant la créativité euh, et la productivité <laughs> aussi pour livrer en temps et en heure. n'était pas une masse à faire et les équipes l'ont bien réussi. Je suis hyper fier des, images hein, qu'on a, a, fabriquées, que la partie dont je suis la plus fier, euh, c'est les gens avec qui j'ai travaillé. On a réussi à créer une belle cohésion d'équipe euh, à l'interne euh, et, à faire monter pas mal de gens. Et ça, a vraiment été une grosse expérience humaine, une grosse aventure humaine. On a réuni quand même euh, des gens qui avaient déjà travaillé à micro sur, sur plusieurs films, qui avaient déjà travaillé ensemble. On a recruté aussi des nouvelles personnes, euh, comme à chaque fois. Et il y a vraiment eu une alchimie qui était forte. It was my first time being a supervisor and I could not be more proud of my team, really. Um, it was amazing to work with them. It was amazing to see each artist grow um, every day, and uh, and I could not be more proud of the work that we did together as a team. And I was also working with two amazing uh, production buddies that were total stars, and uh, and I really felt like we we really achieved that teamwork, and uh, that that's I'm really proud of that. I loved uh, sitting with the coordinators, uh, light, lighting leads, artists, CG supervisor, and analyzing very seriously uh, some images that we were uh, looking again and again, like for a solid five minutes, and suddenly realizing that we were watching a sea star eating cat poop. And yeah, we had a lot of laugh on this project. Une des scènes que j'ai bien aimée et qui me fait rire, parce que je trouve que c'est vraiment l'humour SpongeBob, euh, c'est quand euh, il se réveille le matin euh, et que SpongeBob dit bonjour à Patrick. Ça dure euh, des plombes et c'est pour moi c'est vraiment c'est vraiment ça SpongeBob. <laughs> Another shot that we were lucky to put in was uh, the Plankton's entrance shot when he comes in on uh, Otto's boat. He comes in full screen and he's like, "Hey!" hey, boys! Hey, boys! And he's super excited. Well, we actually modeled Plankton's tiny little bum. Uh, that wasn't in the rig. That was the artist who was like, oh my God, I really have this shot and I can put the bum in there. So we put it in there and we were really, really satisfied by that. We got it in the film. That was really exciting. I have something I'm very proud of. Is one shot I lit is uh, it's about Patrick uh, singing Ricky Martin in the bathroom while he's having a poop. I like this shot. When Mr. Krabs tells SpongeBob, and he's sitting right here, SpongeBob SquarePants is sitting right here. SpongeBob SquarePants. And so you see SpongeBob on the <laughs> seat, and he's just like this, and he goes. <laughs> Ah, so you got this side of his mouth is coming out, and this side is still stuck on his tooth, and then he goes. <laughs> it's perfect. For all of you guys in the US, the time has finally come. Uh, I sincerely hope you will uh, like this movie as much as the rest of the world. So enjoy the show. I wanted to thank you, all the team that have worked inside Micros Animation for their dedication, their love uh, of animation, and all the work they put to bring uh, SpongeBob Sponge on the Run. We were very proud of doing this second film for Paramount Animation, and we are really looking forward to do another one with them. Um, I must say, like, if you haven't watched SpongeBob Sponge on the Run, you need to do that now and look at the pictures that uh, were outputted from our studio uh, in collaboration with uh, Paramount Animation and Nickelodeon. Thank you all for watching.